okei okay., uskumatud tüdrukud, kujutage ette. me päriselt teeme seda praegu. me nagu reaalselt me teemegi seda. no nagu kui praegu ei ole hilja veel ära öelda ju. kuule lõpeta ära, see challenge on jumala hea eesmärgiga ka, mis sa praegu alt ära hüppad. jah. ühesõnaga, jõu, miks me seda tegime? et näidata sulle, et just nagu luikede järv võib ka keskkonnateadlik eluviis natukene keeruline tunduda, aga sa ei peagi kõike sada protsenti kohe tegema ja,. jah, jah, tee näiteks esimene samm, mine poodi, osta mõni luigemärgisega toode. sellepärast, et need on toodetud keskkonda säästval moel. väike samm sulle, suur samm loodusele